السلام عليكم اخواتي قاعدوا لا يتفرجوا اليوم انا جيت نقول لكم على الدنيا فاطمه ولا ما عرفت الدنيا فاطمه هي إيه، الدنيا فاطمه دابا نسولكم واحد السؤال ما ديروش من قلت ما عندناش قلت المغرب في المغرب داير جنسيه خليجيه ولا على الفلوس صافي جاو داروا بها الخليجيين وعلى قلت اليوفا عندهم سيدون قدني نديرها ايه وكتقول لهم انا درت لها الميك اب هذاك كامل ميك اب يمقاد اسنانك بربعة المليون سير يكون يتحشمية بنت المجعوفة الآخرة ديك شي تسمى مغربيه سير مغربية الحرين هاي يشطبوا بها يديروها كي الميك يكرو هذيك تو بنادم كيدي دير دير البنادم كيدي دير نشوف فيه الشعر وجه داير كي الجلود ثم طالع كي ديك الشعبة تاع البنات بحال هذاك الشيء داير بحال ويزوج على يعني المغاربة ديال بكري تبنيكم بكرية لا حول ولا قوة